c'est super, pas fini. Et voilà, ça les... Alors, voilà, ça rigole. Elle tremblait, c'était bien. pas bouger J'ai pas bougé Patrick, hein, j'ai rien dit. C'est fini, là, hein, oui très agréable. Parfait. Super. Arnaud, c'est une. c'est C'est normal, hein, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Hein. Ah. Alors, essaye de ne pas trop avancer et reculer. D'accord. le focus. Ok, ça marche. Chantal, scène 2. Parce que... D'accord. On doit se faire plus euh, comme ça. Je te regarde toi en fait, hein. ouais, Sans bouche. qu'on bien. Ouais, ça On doit se plus comme ça. J'ai bougé à la fin, excuse-moi. Je partais, j'ai ai Non, il y a quand même un peu de profondeur de champ ça va. Mais le micro. la suivante. Attention le micro. Peggy 7, 3. Rebecca Pétune. Allez Marie, prise une. Non, t'as pas mis micro. Ah. Alors. Ouais, attends, je vais me dépatouiller. Je mets n'importe où. Là, comme ça, c'est bien. Hop. Si on n'a pas la moto qui repasse, c'est bon. C'est valide, Oui. Euh, oui, c'est le diminutif de Valérie. Ah. tout le monde m'appelle Valérie.